là là, y a rien C'est chiant Ah bah tiens Mince Mince Oh Ah Oh Oh merci à tous. Merci. Et nique sa Pas vrai, les gars, hein Aïe, aïe, aïe. Euh, quest Attendez, je remets mon t-shirt. Voilà, voilà Alors, les haters Bande de petites salopes, moi je vous encule vorace, regardez tous mes abonnés, mes likes, tout ça Vous n'aurez jamais ça, d'accord Compris Hein Aïe aïe aïe j'ai eu 1000 abonnés, vous, vous n'avez zéro. Tous ceux qui me plagient. Attendez, ah merde Faut que j'appelle, faut que j'appelle les ailes. Ouais, allô Luc, euh, c'est Amuno. Ouais, euh, va voir la chaîne. Immédiatement. Tu vas voir. Ouais, va voir, je OH va voir Mais j'ai déjà vu la chaîne. J'ai vu que tu as plus de 1000 abonnés. Me dis pas que t'es handicapé. Va voir ma chaîne Regarde les abonnés, regarde les vues Bah oui, je l'ai déjà fait. Hein T'étais un de qui disait que j'allais pas y arriver Bah non, c'est pas moi. Ah, euh... Comment ça, je me suis trompé C'est pas toi qui m'a dit hater euh, la semaine dernière Hein Non. Ah ouais, c'est vrai, excuse C'est pas grave. Ah, Luc Ah, c'est toi qui m'as aidé Oui. Wow, regarde les abonnés qu'on a Pop, Lourd ou pas Hein, cousin Eh, je me suis fait 2,35€ Ah ouais, tu t'as acheté quoi avec Bah j'ai acheté du matériel vidéo, à ton avis, je vais faire quoi avec T'as pas assez. Ah, Comment ça, j'ai pas assez Bah t'es enculé, non Non, toi d'abord. En fait, t'es un hater au final Eh ouais, non, je rigole. Ah, c'était une prank, lol Vas-y. Alors, les Hein Vous croyez que j'allais pas y arriver Vous l'avez dans le cul. Je vous ai tous enculés. Je suis le roi du buzz. Et je vous emmerde. Salut